Que imagines que en verdad hay una próxima vida. Se habla de eso, nada sabemos. En realidad no sabemos nada de nada de nada. No sabemos ni para qué estamos acá, ni cómo vinimos, ni cómo hicimos, ni dónde vamos. No sabemos nada. Eh, recuerdo siempre a Dalai Lama cuando dice, no importa qué religión, lo que importa es que te convierta en mejor persona. Así que imaginar eh, que venimos de o vamos a, si eso nos hace felices, nos da paz, eh, nos pone contentos y podemos transmitir esa alegría. Entonces, bueno, compremos la teoría que nos haga más felices y que nos ayude a estar en paz. En este caso, tengo ganas de que imagines que es verdad que hay próxima vida. No sabemos. Quizá haya una próxima vida. Quiero que pienses en eso y que me digas dónde te gustaría nacer en la próxima vida. Si tuvieras esa oportunidad de elegir dónde te gustaría nacer. Acá en este país, en este país, en, eh, la misma ciudad donde naciste, en otro país, en este país, en otra ciudad. Quiero que pienses en eso. ¿Dónde te gustaría nacer y dónde, no solo en qué país, dónde, en qué casa, en qué hogar, en qué familia, cómo estaría constituida tu familia, cómo te gustaría. Muchísimos hermanos, porque no tuviste hermanos en esta vida, muchos hermanos. no, basta, hija única. Para la próxima vida quiero ser hija única. Eh, qué padres. Dame detalles de sus padres. Quiero que hagas una meditación de este ejercicio que te propongo. ¿Qué papá? ¿Cómo querés que sea tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Cómo te gustaría que fuera tu mamá? ¿Más, menos tierna de la que fue? ¿Querrías que tu papá fuera más, menos severo del que fue? dame detalles de ese papá, cómo, querés, dibujátelo y a tu mamá y a tus hermanos y a vos. ¿Cómo te gustaría que fueses vos, tu comportamiento frente a esos padres, frente a los hermanos? Pensá en eso, fíjate cómo lo querés. Y hablando de vos, me gustaría que vieras cuál es tu don y tu propósito en tu próxima vida, ¿cuál es tu don? ¿Qué te gustaría hacer en la próxima vida? ¿Violinista? ¿Bailarina? ¿Te gustaría ser un gran pintor? ¿Qué te gustaría? ¿Con el arte? ¿Con la ciencia? ¿Te gustaría estudiar medicina? que no pudiste estudiar en esta vida o que estudiaste en esta vida y te súper gustó y decís, la próxima vida otra vez quiero hacer esto porque me apasiona o la verdad que me quedó como pendiente y me hubiera gustado hacer esto otro. ¿no? A veces uno desarrolla algo que es agradable, pero que por ahí no es la verdadera vocación. Quizá por haber visto a tu padre abogado, por haber admirado mucho a tu padre, ejerciendo ese rol, a vos te pareció que estaba bueno, que eso era bueno. Bueno, a ver, este, ¿lo elegiste porque era tu vocación o lo elegiste por imitación? Andate ahí, andate a ese lugar y permanece en silencio viendo a ver qué te pasa con eso. Bien, hacete el ejercicio con una profunda respiración, don y propósito. Busca los rasgos de tu personalidad, tu carácter, el tuyo, el de tus padres, el de la gente que te rodea. Eh, ¿qué, cosas te parece que podrías templar de esta, tu vida? La verdad que en la próxima, si tuviera otra oportunidad, yo no sería tan temperamental. Me gustaría ser eh, menos reactiva, eh, menos celosa, menos envidiosa o nada. <laughs> Me gustaría no ser envidiosa, no ser celosa, eh, ser más, eh, saber administrar más el dinero, ser más responsable o no ser tan responsable. Dale, pensá en eso. Quiero que me cuentes sobre las costumbres de tu próxima vida, la educación, qué tipo de educación, de economía, muy importante, cómo imaginas la economía en tu hogar, en tu próxima vida. A ver, pensá. Hola, yo no soy muy buena para, para imaginar, para, para contar cosas que no, que no me pasa duda. Ese es un concepto que vos tenés de vos. Y la vamos a usar de ejemplo. Mi amiga Diana, divina, recapituladora, preciosa, la usamos de ejemplo. Eh, todos tenemos un concepto de nosotros y con ese concepto nos presentamos en sociedad. Hola, ¿qué tal? Yo no soy muy buena para... Ok, ese es un concepto que yo tengo de mí y que quizá podría reformar y que quizá podría pulir y quizá me podría capacitar eh, te digo una cosa, Diana, en este caso y para seguir este ejemplo, si vos no sos muy buena para imaginar, estás en el horno, porque esto es imaginería mental. Eh, todo mi trabajo parte de el secreto, la ley de atracción, la visualización, el imaginar que esto está dado. Si no sos buena para imaginar que toda tu semana va a ser fantástica, eh, si no sos buena creando, dale, vas a ser buena? Vos sos alumna mía de hace un par de años y te he visto hacer muy buenas visualizaciones. Y aparte en este caso le quiero contar a todos los que están, a todos los involucrados en este trabajo, que Diana tiene un tema con su salud que requiere imperiosamente de una visualización creativa consciente para imaginarse sana. Así que recién acabo de enterarme que vos no sos buena imaginando. Cuando nosotros te decimos imagina tus células, que resulta que no eras buena imaginando, viste que sí que eras buena, que cuando vos tuviste que ir a hacerte estudios e imaginar el mejor resultado, cuando tuviste que ir a hacerte estudios y pensar, imaginar que no te iba a doler nada y que te iba a estar bien. Eso es imaginar, ¿cómo no vas a ser buena imaginando? Dale. Bueno, corregímelo, la próxima vida no quiero que digas que no somos buena imaginando. Y la semana que viene tampoco. Seguimos con Diana, a ver. Me gustaría estar en Estados Unidos por la disciplina que hay, por cómo está todo organizado, por la limpieza de las calles. En, en Nueva York, me gustaría vivir en Nueva York, en un hermoso barrio. Eh... Esta pregunta es muy profunda para contestar con absoluta sinceridad, o cruda sinceridad. Eh, cuando yo pienso en vivir en lugares así, de gran desarrollo, de gran disciplina, de gran organización, de gran limpieza, eh, me pregunto si no me echarían. Nosotros estamos muy mal educados entonces, eh, lo que haría sería proponerme practicar en un lugar como este, a ver cuánta disciplina realmente, eh, cuánto orden, cuánta prolijidad, cuánta organización yo eh, aporto en mi vida y en la vida de mi cuadra, de mi barrio, de mi ciudad, de mi país. ¿Cuánto aportás vos para que, y, no le estoy hablando solamente a Diana, me estoy hablando a mí, te estoy hablando a vos, cuánto aportás vos para que este país se convierta en eso que admirás de Estados Unidos? Vos sabés que me sorprendió mucho que muchas recapituladoras cuando hicieron este ejercicio dijeron me gustaría nacer en Estados Unidos. Me sorprendió muchísimo. Porque dije, mirá la pretensión de vivir en un lugar donde todo está dado porque el pueblo lo da, porque la gente vive de manera organizada, porque es ordenada, porque cumple. Eh, días atrás, una alumna amiga me dice, ¿tenés de los tachos eh, verdes eh, para reciclar, de tachos de basura? ¿Eh? No, mi hija, tengo un despelote en mi casa, yo salgo, rajo, nunca tiro las cosas en la basura, lo tira cuando no es una Marisol es este, Graciela, cuando no es Graciela es Blanca. No, mirá si le voy a andar agregando el trabajo de distinguir cuál va en el tacho verde, cuál en el tacho rojo y cuál en el tacho negro. Y te digo que en ese momento ni vergüenza sentí de dar esa respuesta. Y si te confieso, todavía no tengo el tacho para reciclar. Y tendría que hacer un enorme sacrificio para incorporar en mi vida esta disciplina, este orden, esta prolijidad de aquí tiro la basura que es para reciclar, aquí tiro el vidrio, aquí tiro lo descartable, aquí tiro lo... No sé, no sé, vos lo tenés en tu casa, Sabri, eso. No lo tenés, vos lo tenés, linda. No lo tenés. Y si pregunto allá atrás que hay tres personas más, después, vengo, y te lo <laughs> cuento. Seguro que no. O sea, no, hay una conciencia que eh, se empareje con la pretensión. Somos muy pretenciosos y pretendemos que el orden esté dado en el afuera, la disciplina dada en el afuera, eh, la prolijidad, la organización, todo en el afuera. Pero, ¿por qué no haces vos un New York, New York en tu hogar, chiquita? Ahí bien dirigido por lo general y más estable, donde, donde no, no, no, no, no existe esto que, que vivimos. Y bueno, me gustaría tiene que ser siempre diferente. Bueno, no sé, me gustaría padres, la verdad que como los míos. Bueno, yo eh, conozco la infancia de Diana, en este caso. Nosotros hacemos recapitulación y la recapitulación es justamente hacer un ejercicio donde vos me lleves a una parte de tu infancia donde tu padre haya cometido el error de gritarte o pegarte un sopapo o ponerte en penitencia. O... Hemos buscado lugares donde Diana ha criticado bastante rasgos de la educación y del carácter de su padre o de su madre, que luego, por supuesto que el adulto que uno es, termina comprendiendo, justificando, eh, uno tiene que terminar diciendo, ellos hicieron lo mejor que pudieron con la educación que le dieron. Claro que sí, pero claro que sí, tiene que ser así. Pero el niño no entendía eso. Entonces Diana, cuando dice, quiero los mismos padres, no está siendo objetiva, no está haciendo un buen dibujo, así no es el ejercicio que pedí. Tenemos la oportunidad de imaginar que mi padre va a ser dulce. No, mi padre era bastante, bastante, mira, porque él nació en el campo y los padres fueron tan brutos. Modificame eso. Busca un papá que no haya nacido en el campo y que los padres no hayan sido brutos Buscate un papá. Si te lo estás dibujando vos, mi amor. No, los bigotes como mi papá. Pero si me dijiste que te pinchaban los bigotes como tu papá. Sí, pero viste, después me acostumbré a los bigotes. No, pará, es tu dibujo. Hacelo sin bigotes, mi amor. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la culpa? ¿Qué te parece? ¿Que te van a estar espiando tu viejo desde el cielo y van a estar llorando porque vos hubieras elegido otra cosa? Fíjate qué locura. Tenemos la posibilidad de jugar a imaginar la perfección. Y convengamos que tus padres, los míos, los nuestros, no fueron perfectos. Los amamos, sí, por supuesto. No fueron perfectos. Bueno, pero ¿quién es perfecto? Este, el que voy a dibujar. El que voy a dibujar para mí. Lo quiero así de dulce, así de tierno, así de comprensivo, así de compasivo, así de severo en ciertas cosas, donde si yo quiero meter un este, fierro en el enchufe, sepa cómo hacer para no permitírmelo. Sí, por supuesto. Donde si yo quiero manejar su auto a los 5 años, no me lo permita, sí, por supuesto. Si yo quiero fumar un faso de marihuana a los 7 años porque lo vi fumar, no, no me lo permitas. Sí, por supuesto. Entonces, ¿hasta dónde su educación, su severidad, su dulzura, su ternura. ¿En qué marco? ¿Bajo qué marco? Quiero esos detalles. Dale. Haber tenido otros porque ellos a mí me hicieron muy feliz. Muy, muy feliz. Me dieron todo lo que pudieron. todo, todo, todo, todo, todo me dieron todo lo que pudieron. Yo sé que nació en un barrio que no voy a nombrar para que no se ofendan, pero es un barrio común, no nació en... Ah, no tenía un piso en Libertador mirando hacia los lagos de Palermo, que es muy lindo. No, pero la gente de ahí puede ser infeliz. No estoy hablando de eso, che, no tengamos tanto prejuicio con la Digo, no nació en un barrio donde ella pueda decir la verdad que me dieron todo. No, nací en un barrio muy humilde y la verdad es que, no te digo que pasaron hambre, pero muchas veces sumaron y restaron para ir al almacén. Dale, ¿qué necesidad de sumar y restar para ir al almacén? ¿Vos decís? Entonces, vamos a pedir un poco más, si se puede, si se nos permite ser un poco pretencioso. ¿No es una locura que se te esté casi culminando a que seas pretencioso y que vos digas, no, para mí, no, ¿sabes qué? Para mí un pedacito nada más. Pero si te podés llevar toda la torta, llévala, si es rica, te gusta, es la que querías, es la que pediste. ¿Por qué te vas a llevar un pedacito?